大家好，我是陈老师。好，今天我们的主题是什么呢？我们今天的主题是岁次己亥年属羊的流年解析。好，看过我们其他的视频的朋友，好要知道我们在讲流年时候，我们一定要讲说，哎，他今年的主星是什么？好，我们来看看今年属羊的朋友，你的主星是什么？啊，我们来看一下哦。哎呀，今年属羊朋友是十二生肖里面最特别的一个生肖，怎么说呢？ 其他的宫位哦都有老大助手，都有一个中宫都会有星哦，无论是驿马呀、红鸾呐、将星都会有。但是属羊的朋友，今天今年家中没大人，很家中没大人，好这个风险比较大了。那没大人状况之下呢，下面的复星就会比较蠢蠢欲动，可是他的复星又比较凶猛，包含什么？包含有白虎星，哦，羊刃星，天哭星。 这些比较凶猛的，哦，比较凶煞的星，就会开始蠢蠢欲动，影响我们属羊的朋友。那我们有没有贵人来帮忙呢？来帮忙解决这个？哎，家中没有大人，那有没有其他人帮忙顾这些凶星，让他们不要太凶猛呢？有的，哦，请放心，是有的。今年属羊的朋友呢，他有将星、金匮三台来帮你忙，好来帮你忙。 哦，但而且另外一方面，哦，太岁星君今年也会给你照顾，也会给你照顾，哦，大家星也给你照顾。但是呢，毕竟凶煞的力量强大过了吉星的力量，所以属羊的朋友今年做起事来难免会有什么绑手绑脚、卡东卡西，有一点不顺的感觉会出现，好，有点不顺的感觉会出现。好，包括如果事业上来讲，因为受到了。 我们的什么呢？子辈啊，浮沉这两颗星在外面给你敲锣打鼓，让你感觉到呢，你工作进展上会蛮不顺利的。哦，常常会有人怎么样？前面跟你握握手，后面给你下毒手，这是蛮糟糕的。但是你心在，心态积不积极？你心在很积极的，哦，机会都是有的。为什么？因为外面有匠星，哦，有匠星，啊，有三台星来给你做一些加持。所以说。 虽然我们可能不是很顺利，但是机会就在眼前，它会让我们是说，哎，不会那么绝望哈。我们有一些好机会，那是看怎么样去把握它，哦，那怎么样做是最好的呢？所以说，今年属羊的朋友，首先要做的是什么？低调，低调哦，小心驶得万年船。在很不好的时候，我们就不要去出风头。 有些事情我们三思而后行，指背是什么意思呢？指背就是在你背后去指你，你候，哎，这个人有问题，在后面给你犯小人。那你今天出风头的时候，你站在浪尖上的时候，人家才有机会指你的背。如果你站在人群中，人家想指你，你都很难。然后说低调其实是属羊的朋友哦，今年要注意的事情。那感情上来讲，浮沉星跟三行星跟浮思星。 对你来说就很不理想了，所以今年属羊的朋友感情上面难免的，难免的会有没耐心，喜欢吵架啊，或是因为小事情就容易动怒这个事情发生。所以说呢，如果你的身边伴侣是属羊的朋友，他今年脾气可能比较暴躁一点。好，我们用爱心跟。 慈悲心，好去包容我们今年属羊的朋友，他今年过得也很不容易呀，很不容易啊。但是我单身的朋友今年可能就比较没有什么呢，比较没有什么桃花心了。哦，今年把的重心放在什么事业跟学业上面会比较好。啊，学业方面会不会有进展？好，学业方面也会比较辛苦一点，毕竟我们的白虎星，哦，白虎星它对学业对跟学业上来讲压力是比较大的哦，因为它会去干扰我们的学业学业。 所以说，我说老师说了，学业怎么进修呢？你可以增加你的本职学能。或许我们考不一定是以功名为主，有时候充实自己的什么智慧，这是相对很重要的事情。哎，这也是相对很重要的事情。好，所以说今年属羊的朋友啊，特别注意哈。那特别要提醒属羊的朋友是说，如果你方便，你身体状况允许，请记得。 好，定期去捐血，因为老是很担心属羊的朋友，如果运势比较弱的，好血任星跟羊任星，好这些意外血光的星，对你影响实在是太大了，实在是太大了，好，那个风险性实在是太高了，啊，风险实在太高了，要包含有五鬼星跟非福星，啊，会让属羊的朋友，哦一个不注意，好容易发生一些意外血光，如果有开车的啊，属羊朋友，如果你是开车通勤的，今年。 保险一定要买好哦，第三责任险哈，或者什么保险要先买好，这样才不会是说遇到问题的时候哦雪上加霜，呃雪上加霜。当然希望大家平平安安的哦。说能的话，你搭众搭一些大众交通工具哦，会比较理想一点，哦、会比较理想一点哈。那今天属羊的朋友财运低调，好，我们就保持现金了好，我们不要做过多的投资，投资其实。 不适合今年属羊的朋友，好，属马的朋友就很适合。但属羊的朋友，今年的运很弱啊，先天的运很弱，太岁的周期运给你没有给你很大的加持状况之下，哦，我们还是低调一点。好，那今天就是这就是我们今天属羊的朋友的留言解析，谢谢各位，请各位记得要帮老师订阅一下，好，啊，订阅一下我们的 YouTube 频道。好，那老师放新讯息的时候，你才能收到通知，谢谢您。